Sveiki, mėlyje, sveiki, brangiai. Čia Tiško kanaliukas ir mūsų 12 laida YouTube kanale. Visos kalbos formos – sakytinė, mintijamoji arba galvotinė ir rašytinė – turi stipraus poveikio kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Bet ne visoms joms skiriame pakankamai dėmesio – Na išties apie sakytinę ir galvotinę kalbos formas vis tenka šiandien bei ten išgirsti. Ir mes taip pat jau puikiai žinome, kad žodžiai, kuriuos vartojame kalbėdami su kitais ir ypač su savimi, yra labai svarbus. Bet apie rašytinę kalbą beveik visai niekur nieko negirdime. Na tiesa, ko gero esate girdėję apie grafologiją, Tai yra moksla, kurio atstovai tyrinėja, kaip rašysena atspindi žmogaus charakterio ir psichikos savybės ir žinoma vidinę žmogaus būseną. Žmogaus vidų atspindi net jo parašas. Todėl, keičiantis žmogaus charakteriui, keičiasi ir jo parašas. O norint palankios reakcijos iš aplinkos, būtina pasirūpinti tinkamu asmeninio parašo variantu. Geriausia, kai parašas įskaitomas. Pagal jį galima identifikuoti pasirašiusį Taip pat parašas turėtų būti be nubraukiančių linijų, rodančių asmeninę savigrūžą. Na ir žinoma, jokių papildomų brūkšnelių taip pat neturėtų būti, nes jie rodo nepasitikėjimą savimi. Tai sužinojusi ir aš, kaip ir tėjų biuro magistrai vadovė, patobulinau savo parašą, nes jį dažnai tenka raityti ant įvairių klientams matomų dokumentų. Ir turiu pasakyti, tai tikrai turi poveikio ir vidiniai būsenai, ir santykiams su dalykiniais partneriais. Visgi, labiau negu parašu svarbu pasirūpinti savo rašysena. Izraelio mokslininkai nustatė, kad mūsų rašysena yra be galo svarbi, galima sakyti beveik tokia pat svarbi, kaip ir mūsų kūno kalba. Koksgi čia būtų ryšys? Mokslininkai rodė, kad kaip kūno kalba ne tik rodo, bet ir veikia mūsų vidinę būseną, taip ir mūsų rašysena ne tik rodo, bet ir veikia mūsų būdą ir vidinį pasaulį. Todėl, jei norite jaustis gerai, išsitieskite, pakelkite galvą, atverkite krūtinę ir nusišypsokite <laughs> ir iš karto pajusite pozityvios energijos bangą. O jei norite tvarkos galvoje, susitvarkykite rašyseną ir poveikis bus toks pat, kaip ką tik susitvarkius laikyseną. Todėl iš ties verta skirti laiko išmokyti vaikus gražios ir tvarkingos rašysenos, nes tai Tvarkos galvoje garantas. O tvarka galvoje reiškia tvarką žmogaus viduje. O prie tokios visuotinės tvarkos galite prisidėti kiekvienas. Vien patys mokydamėsi ir savo vaikus mokydami Michaelio metodo. Šiandien tiek. Kitoje mūsų laidelėje kalbėsime apie kompiuterinę rašybą ir apie tai, kiek daug potencialo ir galimybių kiekvienam iš jūsų slypi būtent kompiuterinėje rašyboje. Žiūrėkite, bandykite ir jums pavyks. Iki.